so come fosse un film Dove c'è un tizio di cui non si sa niente Se non li conosci vuoi parlarci un po' Può succedere anche di sentirli Raccontare cose che non hanno mai Confessato neanche a loro stessi Se stanzetti parlano con gli occhi